абсолюттук нымдуулукту гидрометр аркылуу аныктайт а сүрөтүндө конденсациялык гидрометрдин сырткы бөлүгү көргөзүлгөн ал эми б сүрөтүндө гидрометрдин ички бөлүгү бул прибор металл пробкасынан турат ал биринчи деп турат алдыңкы номер экинчи бөлүгү жаркырап турат пробкада кичине тешик бар ал аркылуу үч деп көргөзүп турган термометр дал ушул жерге термометрди коюшат башка тешик бөлүгүнө түтүк бекем кирип турат дагы резина грушага бекитилет ал номер төрттө турат коробка тегерекче номер беш менен айланган номер алтыда жылуулук чыгарбаган прокладка турат пробкага эфир куюп ага груша аркылуу аба киргизет эфир дароо бууланып пробканы муздатып жана анын бети тердеп чыгат бул нерсенин болушу абадагы суу буусу пробканын жанына жакын жайгашкандыктан температуранын азайышы менен каныккан буу болду бул температура шүйдүрүм чекити деп аталат термометр аркылуу шүйдүрүм чекити аныктаган соң таблица аркылуу бул температурадагы аныккан буунун басымы же тыгыздыгын аныктайт бул көрсөткүч абсолюттук нымдуулук болот салыштырма нымдуулукту психрометрдин жардамы менен аныктаса болот психрометрдин иштөө принциби прибор эки термометрден турат бир термометр кургак экинчи термометрдин учу болсо нымдалган кездемеге бириктирилген нымдалган кездеме буулануунун натыйжасында термометрден жылуулукту алып чыгат башкача айтканда термометрди муздатат жана кургак термометр чыгат жана кургак термометр менен термометрдин ортосунда айырмачылык келип чыгат ушул айырмачылыктын негизинде психрометрдик таблицанын жардамы менен абанын нымдуулугу өлчөнөт